Dāvid. nu, čau, braška mājās no skolas. Ko Samuels tur dara? Nope. Brālis spēlēs tavā vietā, ja viņš, viņš skatās. Nā. No.